Witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Chciałbym taki krótki wlożek zrobić. Wlożek. Kto tak mówi? Mhm, tylko to ja chyba. E, na temat czasowników bezuchen i bezichtigen. Taki pojedyneczek bym chciał zrobić, Wam pokazać, że te dwa czasowniki się często mylą, natomiast e, natomiast nie powinny się mylić. Słuchajcie, bezuchen czasownik odwiedzać w domyśle kogoś. Czyli bezuchen mówimy wtedy, używamy, gdy mamy, mamy, na myśli człowieka, ludzi. Nie? Odwiedzamy kogoś. Ja odwiedzę ją w Warszawie. Ich werde sie in Warschau besuchen. Czas przyszły. Oni nas często odwiedzają, wpadają do nas w odwiedziny. Nie? Sie besuchen uns oft. Sie besuchen uns oft. Albo pytamy, kiedy nas ponownie odwiedzisz? Wann wirst du uns wieder besuchen? Wann wirst du uns wieder besuchen? E, albo zdanie w czasie przeszłym. My odwiedziliśmy naszych dziadków. Wir haben unsere Großeltern besucht. Wir haben unsere Großeltern besucht. Besuchen w, w znaczeniu człowieka można besuchen. Nie? Natomiast bezichtigen, y, wymowa, kwestia wymowy też myślę, że ważna. Bezichtigen to jest czasownik zwiedzać. I to nie stosujemy do ludzi. Bezichtigen stosujemy do miejsc. Nie? Bezichtigen można die Stadt odwiedzić, zwiedzić miasto. Można das Rathaus, ratusz można bezichtigen. Można eine Kirche bezichtigen, można zwiedzić kościół. Można ein Museum besichtigen. Można zwiedzić muzeum. E, to jest taka najważniejsza kwestia właśnie w, w, rozpoznawaniu tych dwóch rzeczowników, czasowników. Natomiast czasownik bezichtigen, pamiętacie, zwróćcie uwagę na jego budowę, nie? Jest bezichtigen, tam on jest trochę długawy, ten czasownik. Bezichtigen. <clears throat> I on w budowie jest w ogóle odróżniający się od bezuchen. No wspólne cechy są takie, że to jest przedrostek BE, jako na początku, no i końcówka e N, nie? I tam w środku się tam też SK się pojawia i tak dalej. To może stanowić o jakimś tam podobieństwie tych dwóch czasowników i o błędach, które wynikają z, z, z pomylenia, z mylenia tych dwóch słów, ale zasadniczo nie powinno się ich mylić, nie? Czas przeszły od besichtigen, to jest ich habe, ja zwiedziłem ich habe besichtigt. Ich habe besichtigt. A tu czas przeszły od bezuchen, to jest ich habe besucht. Kogoś, osobę. Mojego ojca, meinen Vater bezuchen. Nie? Tak, krótko w tym temacie chciałem Wam dać znać. Taką opcję widzicie, uruchomiłem e, ten aparat na wysięgniku, a taki widoczek miałem, gdy do Was nagrywałem. Jezioro. Jezioro Siekiera. Lokalizacja Szamocin. W której to miejscowości od kilku miesięcy bywam właśnie raz w miesiącu z moim synem na terapii jąkania. Trzymajcie się, pozdrawiam. Na razie, hej.